あなたはよほど度胸のない方ですね思いもよらない言葉に刺された目に映る何もかもが知らない世界で僕はまた人が怖い 人 生意気に見えますかと尋ねる君の心はどこにあるのか見えずにつまずきながら階段を上ると君はまた一つ大人になったそして

僕の心はストレイ